Ok, je m'en mets ça là Aku kaya Shoutout to Ustaz Sebab Ustaz juga kepada kaya Shoutout to Hashemo You're going to a cappella Ay, ay, ay, ay. Yo. Kurasi campur rasa nak sentar Tak perlu keluar bagi cuci ke benda tak susah. Kau buat tu bagi skar, cikam pangan mufasa. 支持。 good. sikit lah So, I hope oh, you guys okay with that, right? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Just some medical, shout out to Mufla, shout out to Asher Wong Kaidi Azri, you ready? Yeah three friends yang birthday dia this week yeah. So boleh tak aku, aku tak sempat dulu nak wishkan orang ni sebab pack kita mesti dulu Boleh tak? Boleh